amar o vento. Aí tá chegando o vento. Vambora, gente. Vamos chamar o vento. O ele é. Não foi, né? Pra mim não foi. <laughs> Pra mim ele é. Douriru, douriru, douriru. É. Uma figura da música popular brasileira de todos os tempos.